Sakto-sakto. <laughs> yan yan, fuck you. Sabi niya, fuck you. <laughs> I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her Shady love the way I whip it in a two-seater Shiny, shiny, shiny to ah Gago Uy, gago Sinakyan ni Edward, di kumitin Muntik mo na kami. Bot yan, bot? Hindi tao. Ito to. Ay, meron pa, may, may dumating pa sa isa. Sa tree story. Saan ba? Oy, oy, Andito, tree story. Look may, look may. Oy, oy, oy. Pare go. Nasaan ba? Ayip ka. Anong floor? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nasa baba, nasa baba. Aray ko. Gago ka. Oh, bagsak na rin. Uy, daw. Una. Una? Una? Ano ba? Baka, baka. Baka, baka. Wala na, wala na yata eh. Tuloyin mo na. Ano ba ito sinabi Hello, my friend. Wala na akong panghil. Wala na akong panghil. Oy, akin na lang, ano, Arlene, na, ayan yung kasama niyang tangi. Oh. Ito isang medkit, ito isang medkit. And thank you, thank you, thank you. Ayan yung kasama niyang, ano, best friend niya. Oo, oo, pahil mo na. Naku po, babantayan ko yung ano. Uy, oh, naku po, yun na po. Ué? Ué? Meron pa isa. Gago! Iska dyan, iska dyan. Iska dyan. Tayo sa bomba. Gago, nakapagtapon! nakapagtapon! Oh, may nakikita pa kayo. Alam mo, I am so oh. Sino yung nag-aw? Sa inyo ba yung nag-aw? Alam. Pamangkin ko. Ah, hindi nahulog kasi ako sa bike. Akala ko nagsalita yung karakter ko ng aw. Sakto yung pagkahulog ng karakter ko sa bike. Kapunan mo. sa pink ng bahay, nasa pink ng bahay. Naputito pa ako ng medyo-medyo. Saan? Saan banda? Saan banda? Ito, ito, ito, ito, ito, ito. Nasa blue house na ito. Papi Winter, may heal ka ba dyan? Ay, nasa blue house na. Ang kulit talaga ng roof ko. Kumat yeah. ito? Pinabar ako kanina pero hindi ko pinante. Ang lagdag na dyan. Ate, watching mo pa dyan naman ako. By Kwaki. Picturing Edward. Walang choke dyan. Bahala kanya talaga si roadside tayo makipag-away. Hindi Delikado dito. Nagpapalit na nga ako pangalan. Ano ba kasing baga? Maglara-tret ako. Ayoko ng AN. Hindi ko gusto nada. Ano. Saan banda sa roadside? Boss Ed. Sa ano? Sa building. Kaya tiga. Ako'y nangangapa pa. Punta ka sa kabila. Gapang mo. Gapang mo. Nakita ko kahit nakataligod na. <laughs> Di ba matulis nga yun? Na, na, na, Natalas yung paningin mo. Na yung rose ko talaga na napaka. Pagka KS ka talaga makikita mo. Ang ina yun, naglalag na akong maganyan. Kanina, all pa. Three Kings lang malakas. Ito na. Matu two times mo pa rin. Ganda pa nga rin Lo, lo, lo. Pagkakit lapit Pero pala kasi na ano yan. Sakto, ikaw na bala. Talaga napakalag ko kami. Ay, tulungan nyo. Ang yayaman ng kalabar. Boss enter ah. Ang rich boy. Boss end. Boss Ed, patulong. Meron sa east, tsaka sa... Sige. Pero ang lag ko ah. kalaban yan, joke lang. Hindi makakita. Hindi ko makita yung heart na yan. Aray? Masak na kakot siya. Boom! Gago na. Pwede man tulungan mo kung nasa yung hype na yun. Naka-time siguro yun, hindi ko rin, hindi ko rin makita. Isa ma makuntihan ko lang tingin yan. Saan makakain? Oo. Oh, ano? Ano sa loob? Kabila. Utang ina, nalikuran na nga ako. Dapat tayo mayan, natalikod ka? Oo. Oh. May headshot. Ay baka nasa poste ng ano, nasa poste ng bridge, ng rally. Mahirap makita dun, malapad yung poste. Ayun, ayun, ayun. yun? Ano naman, nakakabuisit na lag ko. Ba't di natatamaan? ako dyan. Lumangoy, tama. 16,000 ah, diamonds yun ano, diferensya. Tawag yun, mga dito. Buti di na broke yung bank Alam niyo may update ka mo. Gusto mo, may kalaban ako dito, gago. HP, wala akong medkit. Update, nag-update. Kailangan ako taas. Buti di Tara ka na dito. Ang bubo na mo mag-aim Ay, ground pa nga. Problema pa ako dito. Medkit, wala akong medkit. Kailangan ulo ko ba't mo nga ako dyan, boss ko. Wala din ako medkit. tsaga-tsaga na lang sa bandage. Tam ng patra. Eh, sa mo na. Basta. Yan, Diyos. Tam ng patra. Sarap ng dami nila. Grabe. Naghihila ako sa loob eh. Bastusan eh. Bungod. Ito yung sa ko. Oh. Na, iba pa pala to. Magkakaiba pala. Gago. Buhay ka pa? Yeah. May nanaktan Pero may, may kalaban pa? I don't think so. I'm here in the... Oh, wag na, wag na, wag na buhayan, wag na buhayan. Gagi, pumatok ka ng zone. Wala na, may zone na. Eh. Ang late pala ng minum, hindi ko napansin, Gagi. Sorry, boss Ed. Eh, Wala, ganun talaga. May update kasi, putang ina sa update. Doon ako natagalang bumalik. Gagong update yun. Wala. Wala ka nila. Minention pa naman kita. Puta, ayoko dito looted, boss ko. Ganun, puro looted. Hmm, pumunta ako kaya, may sasakyan ako. Wait lang. Hindi, may sasakyan kami. lang mga bahay dito. Hindi, no? May tao din dito. Bot naman yata. Hindi, may, may tao. Totoo. May totoong tao. Ah, dalawa, boss squad. Nasa second shot. Tara, tara. Susakay natin. Ah, gawin. May baril pa lang. tumalan, tumalan, tumalon. Dalawa, dalawa. Tumalon, tumalon. Wala akong Sagi. Ano yung pistol mo kaya? Ito na, may pistol na. Meron pa. May oh. Second floor. Second floor? ah Ano number ba kayo, George? Ano number ba kayo? Kayo ba yung 1-2? Patay na? Bumagsak. <laughs> yeah. Bayo, batay. Tayo na English, yeah. <laughs> yeah. Yeah. Andiyan bata. Yeah, yeah, yeah. Oh, may kalaban pa rin Dragon daw nating kalaban. Palit na nga ka ng device. Titipan nila yung bot, boss ko. Ah. Oh, nagpalit na. Nagpalit na naman tayo. Tang ina oh, titipan nila yung bot. Patayin nyo, pag pag nyo Wait lang. Huwag ka mo na, huwag ka mo na ano, huwag ka mo puputok. Wala akong bala eh. Pupunta ako sa inyo. Ako eh, naka-M14 lang ako eh. Sa 8WM may joke sa inyo. Wait up. Wala pa nga aming loot eh. Oo, oh, may sasakyan, may sasakyan, boss Ed. May sasakyan, alam pamput, alam, alam ano. Kalaban ba itong mga to? Mga Martino ba to? On the way now, just wait na. Gagi, pinipistol nila. Nakakas mo. Gamay, fight. Gamay, fight. May na ba? Pwede ba akong mag-ingay sa inyo? Wag na. <laughs> ano to napuntahan natin na to? ano to? Ito na, ang creepy. Ito, hindi naman buto. Ang creepy. Hindi na ako sinasagot eh. Dito ko sana ako nakaharap. We're busy, you know? Dito ko sana ako nakaharap ng putik. Dahil... <laughs> Dami naman kalaban dito. Sarap. Ulo. <laughs> parang... Parang ang... ang, ang Seryoso ka, Mon. Dami kang kalaban dito. Gabi, patay na ako. Nag-repon na ako sa may building eh. may, may bumabaril ka, di ba? Yeah. Ito pa, may kalabok. Ito tao to, na ito tao to. Oh, mo. Yan eh, yung mga knockdown ko nga yan. Facebook ba dyan? Pera muna ako. Wala nga ang loot ni boss ko kay AWM sa akin 14 nga gamit ko. Ito, gamitin mo itong choco. Ito. Oo, yan. Basahin mo yan. Basahin Hindi mo nabasa yan. Gago, may tao, may tao, tao, tao. Basahin. Gago. Nasa may puno ah. Kung may makakalapit sa akin dito, i-heal niya ako. Nice, nakadapa. Meron pa isa ha. Ah. Nakapu nakatakbo. Nice. Pa paano, pa pa paano saan dito? Heal niya ako. Dalawa, dalawa, dalawa niyo ako, heal niyo ako dito. Thank you, thank you. May tao sa northeast ah. Northeast meron. Bagsakin northeast, sa northeast. Saglit na laglag yung room. Oh, thank you. May tao pa sa northeast. Hindi ko nakakita yung mga nakadapa. i mo na lang yun, Kuya Dwight. i mo na lang. Uy, buti naman inayos na nila yung truck. Kala ko ganun pa rin. Eh. Eh. Ganun Oh, Ah, naunahan ako. Ano yun? Sorry pa yun? Panapit sa akin. Ito, ito, ito, ito. Gangbangin niyo, gangbangin niyo. Wala akong bala, SMG, Lodi. Sabog sa akin yan. Boog! Isa. Ano na bala yung SMG yan? Uy, may kalabang pa doon. Meron pa. Wala akong pake. <laughs> Uy, naka! Pahingi ako mga SMG, gago. May 400 dyan si Raulo. Hindi, 200 lang yun. Ah, 200 lang yun? Meron pa na baril dito. Halika't maghati tayo. Ah, may bot. Oh, ikaw na balang pwede dyan. <laughs> Gago. Gago. Go, go. Ewan. Hindi, hindi ko nakikita. Ay, nasa baba lang, sa baba lang. Ano, ikutan mo ako? you, QB. Ano, pagalingan tayo, ano? Ano, ano? Hmm. Legend ka lang. Ano ako? Master Force. Ano ako, sabihin mo. Sagad, meron akong wala pa oh, oh, may nakakita yan. Legend lang yun. Legend lang yun. Ikaw ano eh, Mythic with, ano, 2,000 stars. Ito, Mythic. Mythic moves tayo, Mythic moves. Mythic. Ang dami. Mythic 200 stars. Gago, meron. Uy! Galing ah! Ta- Inaari talaga ng... ibang team yan, ibang team yan. Boobs! Bagsak. Bagsak, bagsak na. Buti, dato ka. Silip ko na. Tama ba tong lugar natin? Tama na. Oh, tama ka. 1,000 MS. Ano, palit tayo ko siya yung Bakit? Hindi ka naman kita dito. Nakatago ko nga dito. Oo, oh, ah, nakatago ko siya first pick. Wala. Ito na maarte, hindi pa na-update. Ay, ang daming tao, gago. Ay, gago, naka, nakapistol ako. <laughs> nakapistol ako. <laughs> naka, nakaisa pa ako dun. Pistol yung hawak kong hayop. Nakita mo yun. What? <laughs> bagal nga na aim ko eh. na lang Ay, nakills ka na, boss ko. Nakakarami ka na. 12. Ah. Last mo na yan. Last na yan. <laughs> Sige, sa inyo na yung tatlo. Sana ka na pa lang nga kill ni Lodi ko kay. Hmm. Tatlo. Dagdagan mo ng isa, 13. 13. Ando, dagdagan mo ng isa, 13. Oh, Diyos ko po, may na-lockdown pa sa ano. Saka na, kinakabang Oo na ako nga. dun ah. Zoom na na nakikinabang doon ah. Isa, dagdagan mo ng 3. Oo, hindi 13. Yan o, Kasi Dog nakatingin, nakatingin, nakatingin agad sa akin. hindi 13. Nakatingin agad si Dog sa Kaya oh. dapat ano, eh dapat dalawa nun, isa tabihan mo ng one, ng one. Ay, isa tabihan mo ng one. Isa tabihan mo ng one. <laughs> isa. si LJ, oh, ayaw humiwalay sa'yo, kuya, boss oh, kwak. <laughs> Hindi, siyempre, ah, ah, ah. ayaw humiwalay. Palibasa sa M4A1 e to, madali ka makakayas dito. Minakita ko siya sa tubig. Minakita ko sa tubig isa. Paunahan tayo. Andito sa oh. Nakada oh. Nakada pa sa Parang, parang sandali dyan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.